तो मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम वॉश बेसिन को अपने घर पर अपने हाथ से किस तरीके से फिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें कोई भी ज़्यादा कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं प्लम्बिंग के बारे में तो आप घर पर आसानी से अपने वॉश बेसिन को फिट कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉश बेसिन जो है तो उसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए जिसकी वजह से हम आसानी से वॉश बेसिन को फिट कर सकते हैं पहले तो देखते हैं दोस्तों ये जो वॉश बेसिन होते हैं मार्केट में हमेशा आसानी से मिल जाते हैं आस, आ, आपके आसपास में ये जो होते हैं साढ़े तीन सौ रुपये से लेकर के पंद्रह सौ और जैसे भी आप अपने आ, आपका बजट है उस बजट में आपको आसानी से मिल सकते हैं दो, दोस्तों ये जो होते हैं वॉश बेसिन दो टाइप के एक होता है सपोर्ट वाला एक होता है विदाउट सपोर्ट जिसको लोकल लैंग्वेज में लैग वाला वॉश बेसिन भी कह देते हैं और एक होता है विदाउट लैग तो दोस्तों अब आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हो कि ये आपको मैं वॉश बेसिन जो दिखा रहा हूँ ये जो है ये लैग सपोर्ट के साथ में तो अब हम इनको फिट करके देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से फिट किया जाता है और इनसे जुड़ी मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि आप इसको जब लैग वाले पोर्शन को फिट करेंगे तो इसको कैसे इसको फिक्स करना है ताकि ये गिरे ना और इसी तरीके से हम ये जो हमारा वॉश बेसिन है इसको भी हम इस तरीके से फिट करेंगे ताकि इस दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बैठे तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जहाँ भी हमें वॉश बेसिन को लगाना वहाँ पर वॉल के पास में आप इसमें मार्किंग करेंगे तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊँगा कि मार्किंग मार्किंग कैसे की जाती है जैसे आप ये आपका लेग है इस लेग को यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद जितनी हाइट होगी वहाँ पर आप मार्क करके फिर उसके ऊपर आप इसको वॉश बेसिन का रखेंगे जहाँ पर इसके होल होंगे वहाँ पर मार्क कर दिया जाएगा तो मैं आपको होल दिखा देता हूँ जहाँ पे जिनको मेज़र करके आपको मार्क करना दोस्तों ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे वॉश बेसिन के सामने की तरफ जो है दो होल दिख रहे होंगे एक ये वाला होल और एक ये वाला होल ये दोनों होल जो है आप मेज़र करने के बाद इसको मार्क कर लेंगे मार्क करने के बाद उसको ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लेंगे आप जैसा भी आप जो फासनर लेके आए हैं उस फासनर की मोटाई के हिसाब से आप उतने बिट का यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम तो है चौदह चौदह एम के बिट और बारह एम के बिट का ही यूज़ किया जाता है तो दोस्तों ड्रिल मशीन से फिट करने के बाद आप इसको इसमें फास्टनर लगाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि फास्टनर किस टाइप के होते हैं इसमें फिट करने के लिए और उसके बाद दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया कि वॉश बेसिन में कहाँ पर आपको जो पॉइंट ये जो होल हो रखे हैं किस काम आते हैं अब इसके बाद ये ये जो होल है ये जो आता है आपके पास यहाँ पर टैप लगाई जाती है आप टैप की जो होती है एक तो होती है बड़ी वाली टैप जो राउंडेड होती है सर्कुलर होती है एक होती है नॉर्मल होती है जो छोटी वाली लगती है जो डायरेक्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर होती है जाली जाली लगाई जाती है जिसमें से क्या है जब आप इसको ओपन करेंगे तो पानी यहाँ से नीचे गिर नीचे गिरेगा और उस जाली के थ्रू होकर के बैंड पाइप से सीधे ड्रेन जाली में जाकर गिर जाता है उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों ये जो इसका लैग है इस लैग में ये आपको पोर्सन दिख रहे होंगे यहाँ पर ये जो पॉइंट होल हो रखे हैं इन होल के जगह पर हम जब वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर रखने के बाद अब हम इनको नाप लेंगे मार्क कर लेंगे और उसमें यहाँ जैसे ही फर्स्ट लेवल है यहाँ पर ड्रिल कर लेंगे ड्रिल करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे दो फासन लगाएंगे और फिर उसके बाद उनके ऊपर इसको लैग को रख देंगे लैग जो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा ये जो दोस्तों हम इसको सावधानी से उठाएंगे इस तरीके से रखने के बाद अब जैसे हम मार्क करेंगे यहाँ पर मार्क कर लेंगे मार्क करने के बाद यहाँ पर फास्टनर से फास्ट इसमें फास्टनर लगाने के बाद इसको उसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से बोल्ट को टाइट कर देंगे अब दोस्तों इसके बाद जो है ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा उसमें लगाने के लिए जो हमारा वॉश बेसिन है अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारा वॉश बेसिन है वो ऑलरेडी फास्टनर से फिक्स हो चुका होगा तो जब हम इसको वहाँ पर जिस जगह पर भी हमें लगाना है तो उस जगह पर इस तरीके से रख करके मैं आपको रख कर दिखाता हूँ ये अब मुझे वॉश बेसिन यहाँ पर लगाना है तो मैंने इसको क्या किया इस तरीके से रख करके यहाँ पर मार्किंग कर लूँगा इसके ऊपर वॉश बेसिन रखूँगा वॉश बेसिन रखने के बाद हम क्या करें अच्छे से मार्किंग करने के बाद ड्रिल करेंगे ड्रिल करके फिर इसको फिक्स करेंगे अब दोस्तों इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो आपका वॉश बेसिन उसके बाद अगर आप लेग वाला वॉश बेसिन लगाते हैं तो लेग लेग की सपोर्ट चाहिएगी तो लेग का पोर्शन चाहिएगा उसके बाद जो आपके फिटिंग्स हैं उन फिटिंग्स में क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ सामान है यहाँ पर ये होती है कॉप या टैप कह सकते हैं इसको इसको हम कहते हैं पिलर कॉप ये होती है इस टाइप की पिलर कॉक है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से ठीक है जैसे ही आप पानी ओपन करेंगे तो यहाँ से पानी जो है बाहर फ्लो होगा ये हो गई आपकी सबसे पहले टैप होगी उसके बाद जो आपका ये जो है इसमें मैंने अभी फिट कर रखी है ये जाली होती है ऊपर का पोर्शन मैंने इसको पहले से ऑलरेडी फिक्स कर दिया फिक्स कर अब इसको ओपन करके फिर इसके अंदर फिट करूँगा और ये होता है आपका ड्रेन पाइप ये ड्रेन पाइप आपको आसानी से मिल जाएगा आप इसमें और भी क्वालिटी ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है फिर ये होता है एंगल एंगल कॉक होती है एंगल कॉक को हम लगाते हैं उस जगह पे जहाँ से पानी आपका सप्लाई होती है मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ये देखिए ये होती है एंगल कॉक ये लगाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे आपका पानी सप्लाई होता है तो इसमें दो पॉइंट होते हैं ये होता है सप्लाई आपका पानी इधर से आएगा और यहाँ यहाँ एंटर करेगा और यहाँ से एग्ज़िट करता है इस वाले पॉइंट से उसके बाद आपको ये एक पीवीसी पाइप होता है ये पाइप जो है जॉइंट किया जाता है इसके अंदर जो एंगल पाइप होता है एंगल कॉक होती है उसमें से कनेक्ट करेंगे और इस एंगल कॉक को एक साइड से यहाँ कनेक्ट करेंगे और दूसरे साइड को इस वाली जो पिलर कॉक होती है उसमें कनेक्ट करेंगे फिर आपका ये पूरा सेट हो जाएगा इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसमें फास्टनर की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो फास्टनर होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं ये आप देख रहे होंगे ये दो फासनर हैं जो मैं इसके लिए लेकर के आया हूँ ये हमारे फासनर हम इनको क्या करेंगे ड्रिल करने के बाद इन पहले इनको उसके अंदर ठोक देंगे कि हथौड़ी से ड्रिल करने के बाद फिर इसमें जो एक ये बिट होती है इसको इसके अंदर ठोक दिया जाता है जिससे क्या होता है इसका ये वाला पोर्शन जो होता है आप देख रहे होंगे कि ये खुल जाता है और अंदर ये टाइट हो जाती है उसके बाद आ, हमारे जो वॉश पेसिन है उसके गिरने का चांसेस कम हो जाते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से सेफ्टी में आ जाता है अब इसके बाद क्या है दोस्तों जब आप इसको जाली को लगाएंगे तो जाली को लगाने के बाद यहाँ पर आपको वाइट सीमेंट का यूज़ करना है जिससे कि लीकेज ना हो यहाँ पर जो पोर्शन बचेगा वहाँ पर वाइट सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं और आप जो है यहाँ पर टैप का यूज़ करेंगे जो हमारे ये टैप जो है तो यहाँ पर इस टैप को लगाया जाएगा जो मैंने आपको बताई थी एंगल का तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी और ये देखिए दोस्तों इस समय जो हमारा वॉश बेसिन है वो लग करके तैयार हो चुका है यहाँ पर ये एंगल कॉक जो थी वो इस तरीके से लगाई जाती है और जो इसमें पीवीसी पाइप था वो इस तरीके से टाइट कर दिया जाता है और यहाँ पर ये हमने जो ऊपर की तरफ कॉक लगाई जाती है वर्टिकल वाली वो भी इस तरीके से फिट कर दी गई है अभी इसमें से पानी भी चालू हो गया है निकलना मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ देखिए ये देखिए पानी निकलना शुरू हो गया है ये इसकी जाली है ये जाली हमने फिट करवाई थी और ये जो पॉइंट होता है ये ओवरफ्लो का होता है बाई दवा किसी वजह से ये टैप खुला रह जाता है तो पानी जो है ओवरफ्लो होकर यहाँ से निकल जाता है सीधे नीचे की तरफ से अब ये दोस्तों ये देखिए जब हमने इसको फिट किया था तो फिट करने के टाइम पे मैंने आपको दो फासनर दिखाए थे उन फासनर्स को किस तरीके से फिट किया गया था यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए टॉर्च जला के दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपके फास्टनर दिख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये फास्टनर दिख रहा है इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फास्टनर लगा हुआ है जिससे ये इसकी सपोर्ट बनी है और ये जो इसका रेस्ट जो इसका लेग है वो इसके जस्ट नीचे लगा हुआ वॉश बेसिन के जिससे इसकी सपोर्ट बनी हुई है और अच्छे तरीके से रुक गया ये इसमें अब इसमें गिरने का या फेल होने का कोई चांस नहीं है और दोस्तों नीचे भी पानी इधर से इसके अंदर ना जाए तो यहाँ पर क्या है वाइट सीमेंट लगा दिया जाता है और एक जगह वाइट सीमेंट और लगा दिया जाता है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दीवार से पानी नीचे छीट छीटें आती हैं या किसी वजह से पानी दीवार पर ना आए या फिर यहाँ से पानी छिटक कर के उधर जाएगा तो नीचे नहीं जाएगा यहाँ से जो है सीधे इस पर आकर के वॉश बेसिन में आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये वाइट सीमेंट यहाँ पे फिल कर देता है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो आप से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू दोस्तों